नमस्कार या ट्युटोरियल मध्ये रेडियन्स अँड सेक्टर्स शिकणार आहोत याशिवाय इनपुट बारचा वापर कमांड देण्यासाठी कसा करायचा ते पाहू तुम्ही इंट्रोडक्शन टू जिओजेब्रा आणि अँगल्स अँड ट्रायंगल्स बेसिक्स ही ट्युटोरियल्स पाहिलेली असावीत या ट्युटोरियलसाठी उबंटू वर्जन 10.04 LTS आणि GeoGebra वर्जन 3.2.40 वापरणार आहोत यात रेडियन म्हणजे काय आणि त्याचे मापन शिकू कंसाची लांबी आणि कोनाचे माप यांच्यातील संबंध जाणून घेऊ आणि वर्तुळखंडाचे क्षेत्रफळ काढण्याची असाइनमेंट करू त्यासाठी circle with centre and radius circular arc with centre between two points and segment between two points ही टूल्स वापरू आपल्याला ड्रॉइंग कमांड्स इनपुट बारमध्ये टाईप करूनही देता येतात circle with centre and radius या टूलच्या सहाय्याने पाच त्रिज्येचे वर्तुळ काढू circle with centre and radius या टूलवर क्लिक करा ओरिजिन हा मध्य आणि पाच एकक त्रिज्या घेऊया वर्तुळाच्या परिघावर बी आणि सी हे बिंदू काढा या दोन बिंदूमधील कंस पूर्ण करण्यासाठी circular arc with centre between two points या टूलवर क्लिक करा मध्यबिंदू ए नंतर बी आणि सी वर क्लिक करा अशा प्रकारे कंस पूर्ण होईल arc length d equal to 5.83 units असल्याचे दिसेल हा कंस डिलीट करून तो दुसऱ्या पद्धतीने काढूया इनपुट बार मध्ये कमांड देऊनही कंस काढता येतो हा आयताकृती बॉक्स म्हणजे इनपुट बार आहे त्याच्या पुढे तीन ड्रॉप डाउन आहेत यात आपण काही फंक्शन समाविष्ट करू शकतो येथे काही पॅरामीटर्स देऊ शकतो आणि जिओजेब्रा विंडोमध्ये आकृती पूर्ण करण्यासाठी ही कमांड की आहे येथे आर्क टाइप केल्यावर येथे ही कमांड पूर्ण झालेली दिसेल ही कमांड या ड्रॉपडाऊन मध्ये देखील सापडेल आर्क वर क्लिक केल्यावर ती कमांड येथे आलेली दिसेल त्यातील स्क्वेअर ब्रॅकेट्सच्या आत क्लिक करून नंतर एंटर केल्यास येथे संबंधित सिंटॅक्स दिसेल आपण कंस काढण्यासाठी सर्कल आणि दोन बिंदू हा सिंटॅक्स वापरणार आहोत वर्तुळाचे नाव आणि कंसासाठी दोन बिंदू देणे आवश्यक आहे अल्जेब्रा व्ह्यू मध्ये हे वर्तुळ लोअर केस सी ने दाखवले आहे तर ज्या मध्ये हा कंस काढायचा आहे ते अप्पर केस बी आणि सी ने दर्शवले आहे नंतर आपण येथे कमांड टाइप करूया arc C, comma B, comma C आणि एंटर दाबा जिओजेब्रा हे केस सेन्सिटिव्ह आहे आता कंसाची रंग आणि जाडी बदलण्यासाठी येथे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज वर जाऊया आपण कलर टॅब वर जाऊ आणि लाल रंग निवडू तसेच स्टाईल वर जाऊ आणि कंसाची जाडी वाढवूया हा कंस आता लाल रंगात जाड आणि बोल्ड रूपात दिसत आहे आता रेषाखंड AB आणि एसी काढू त्याच्याही दोन पद्धती आहेत सेगमेंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स हे टूल निवडून नंतर ए आणि बी बिंदूवर क्लिक करा रेषाखंड ए बी तयार होईल रेषाखंडासाठी इनपुट बारद्वारे देखील कमांड लिहू शकतो सेगमेंट ए कॉमा सी असे टाइप केल्यास रेषाखंड ए सी मिळेल आपण बी सी रेषाखंड ए बी आणि ए सी काढून वर्तुळखंड बी ए सी तयार केला आहे BC या कंसाने A बिंदूशी केलेल्या कोनाला आपण अल्फा म्हणूया अल्फा येथील ड्रॉप डाऊन मधून निवडूया अँगल B, A, C ही कोनासाठी कमांड आहे आपण कोनांना नावे देण्याची नेहमीची पद्धत जिओजेब्रा मध्येही वापरणार आहोत आपल्याला दिसेल की येथे अल्फाची व्हॅल्यू 66.78 अंश आहे एक रेडियन म्हणजे त्रिज्येच्या मापाच्या कंसाने वर्तुळ केंद्राशी केलेला कोन अशी व्याख्या केली जाते कोनाच्या मापाचे एककासाठी ऑप्शन्स मधील अँगल युनिट्स मधून रेडियन्स हा पर्याय निवडा आता अल्फाची व्हॅल्यू 1.17 रेडियन एवढी दिसेल ती व्हॅल्यू 1 रेडियनच्या जवळपास आणण्यासाठी आर्क लेंथ मध्ये थोडा बदल करूया आर्क लेंथ म्हणजे डी इक्वल टू 5 एकक आहे तसेच angle subtended at the centre म्हणजे अल्फा व्हॅल्यू 1 रेडियन आहे आपण रेडियनची व्याख्या पाहिली त्रिज्येच्या मापाच्या कंसाने केंद्राशी केलेला कोन 1 रेडियन असतो 1 रेडियन म्हणजे किती अंश असतात आपण हे थोडे झूम आउट करूया आता या कंसाची लांबी बदलून ते अर्धवर्तुळ करूया अशा प्रकारे पाया ए ही कंसाची लांबी असून अल्फा ही वर्तुळाची त्रिज्या आहे त्यापूर्वी अंश हे कोणाचे माप निवडूया कारण आपल्याला 1 रेडियन म्हणजे किती अंश हे शोधायचे आहे जेव्हा कंसाची लांबी पाया ए असते म्हणजेच ते अर्धवर्तुळ असते तेव्हा अल्फाची व्हॅल्यू 180.21 अंश असते आणि जर आपण हे वर्तुळ पूर्ण केले तर आपल्या लक्षात येईल की अल्फा हा कोन जवळजवळ 360 अंशाचा आहे अशा प्रकारे या दोन गोष्टी बघता आपल्याला 1 रेडियनची 57.32 अंश एवढी व्हॅल्यू मिळेल असा हा कंसाची लांबी त्रिज्या व कोनाचे माप यांच्यातील संबंध आहे आता आपण तीटा हा रेडियन मधील नवीन कोन तयार करू ज्याचे माप अल्फा बाय 57.32 असेल लक्षात घ्या की तीटा म्हणजे कोनाचे रेडियन मधील माप मात्र डिफिकल्टी डिफिकल्टीमुळे ते येथे डिग्री असे दिसत आहे कोनाचे माप रेडियन मध्ये न बदलता थीटा असेच वापरूया कारण कंसाची लांबी आणि कोनाचे माप यांचा संबंध आपल्याला पाहायचा आहे डिफिकल्टी डिफिकल्टीमुळे हे सूत्र आपल्याला असेच बघावे लागेल आता आपण कंसाची लांबी आणि कोनाचे माप यामधील संबंध दर्शवणारे सूत्र लिहिण्यासाठी जिओजेब्रा विंडोमध्ये टेक्स्ट समाविष्ट करूया टेक्स्ट कसे लिहायचे ते जाणून घेण्यासाठी अँगल्स अँड ट्रायंगल्स बेसिक्स वरील ट्युटोरियल बघा कंसाची लांबी बदलली की तीटाची व्हॅल्यू बदलते त्याचे सूत्र d equal to R point theta असे लिहिता येईल d ही कंसाची लांबी r ही त्रिज्या तीटा हे कोनाचे रेडियन मधील माप असते आपण जे शिकलो त्याची उजळणी करण्यासाठी ही असाइनमेंट करूया वर्तुळखंडाचे क्षेत्रफळ बरोबर 1 दोन ए वर्ग तीटा कसे ते दाखवा अल्फा ही त्रिज्या तीटा हे केंद्राशी केलेल्या कोनाचे रेडियन मधील माप आहे तसे क्षेत्रफळ बरोबर 1 दोन ए वर्ग तीटा हे सूत्र आहे असाइनमेंट सोडवण्यासाठी एक सूचना म्हणजे वर्तुळखंडाची तुलना वर्तुळाच्या छेद चार भागाशी करा असाइनमेंट काढल्यावर अशी दिसेल वर्तुळखंडाचे क्षेत्रफळ काढण्यास त्याची तुलना वर्तुळाच्या या क्वाड्रंटशी करा या प्रोजेक्टसाठी अर्थसहाय्य National Mission on Education through ICT MHRD यांच्याकडून मिळालेले आहे या संबंधी माहिती या वर उपलब्ध आहे या ट्युटोरियलचे भाषांतर मोहिनीराज सुतवणी यांनी केले असून मी कविता साळवे आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद